shuning uchun mana xudoyberdi fayzni norchayev hurmatingiz bor norchayev xudoyberdi fayzni to'yga borayotganlarni o'zim syomka qilmasam ilojim qolmayaptida oxiri shuning uchun norchayev tvga obuna bo'ling layk bosing rahmat bo'lak gap yo'q bo'lak Música I'm